მოგესალმებით მეგობრებო დღეს ჩვენ განვიხილავთ ყველაზე მოთხოვნად ავტომობილს რომელიც ჩვენი არქის ისტორიაში ოდესმე ყოფილა და ეს არის არას ა დას ა და ეს არის ჯედა რომელიც ლიანი 16 წლიანი რა ძრავდე ერთი და რო თუ ხერებობა დებო რომელიც ეიქია ხალხი წინაბორბლები როგორ ჩამოვიდა. ძილიო, ჩაიჭრა. რეგალი მეგობრებო, აქ დამთავრდა ჩვენი ვიდეო, იმედია მოგეწონა, გამოიწვია. ეხლა სერიოზულად, ეს ავტომობილი შეგიძლიათ მაი ავტოზე იხილოთ უკვე. ლინკი ქვემოთ იქნება. არ ფასად გაგატანთ. 9 10 რა და ჩუყიდით 10 ლარში. როგორც ხედავთ, ეს ავტომობილი არის შავი. იდეალური. არის გამძლე. გასაყიდანო. იალური და რაღაცა მინუსები. გასკანე გაკ. ის. თავი გაჩთეთ. ისაუბრე მანქანაზე. ვერაუც შენ გამოგიკითხავს ყველაფერი და ისაუბრიაგე. კაი, მოკლედ, როგორც უკვე ყველა მიცით, მე დიდათ ჯეტას მომკრე არა. მოკლედ. არა, პირადად, აი ეს ჯეტა იმდენად კარგია, ძმაკაცი რო არ ყიდდეს ამას რო ვიტოთ, მაგრამ იმდენად კარგია, რომ მეტი არ შეიძლება, მეგობრო, მაგრამ არა, სერიოზულად ხარ. ჩავიფერი, ძალიან ლამაზი უხდება ამანკას, მაგრამ შავფერზე მეტად უხდება მის შავი დისკები, რომელიც აი ძალიან მაგარ ვიზუალზე დგას და ეგ ძალიან მომწონს. თვალები ჩაულებრივი ჯეთა არა. ახლულია ეს. ჩორკა გაისურე სომეხის ბოქს რო გავხარო. ხო? ა? მაგრამ ხოდა, ა, წინა ვიზუალი იდეაში კი ჩანს ყველაფერი, წინ Volkswagen-ის შავი ლოგო აქვს აყენებული, როგორც ხედავთ? დახილო. ნუ ყოველ შემთხვევაში შავი ლოგოთი ჩამოვიდა, მაგრამ ლოგო აღარ არის, შესაბამისად ეს ფერი დაჭდა. ესეც კარგია. აა ავიდეთ თუ შეიძლება აქედან. ეს შეფრი. ის რა ფერია? შავი. ოპენიდან ბიჭო იმენა შონი ბუმერი არ არის? არა, Volkswagen-ია ჯეტა. და კანავს. ნუ მოკლედ, აა წინა ვიზუალს რა ვიცი, წინა კი არა შენ ვიდეოში მოკლედ გამიხილავ ეს ძიგას და გუბოდიებს. მოკლედ ჩემში. აი მოდი. <coughs> სანამ ოპენი მო მანამდე სტოპ. მანახი ამ როგორ ის. სანამ ჯეტაზე ლაპარაკს გავაგზავნებთ, მანამდე გვაქვს უპრეცედენტო შემოთავაზება თქვენთან. თქვენთვის. თქვენთვის. ეგ რა არ ვიცი ლაპარაკი შენ ცოტა ხო რაც მეგობრებო რა თქო 2014-იანი რაც ვთქვი თითქმის იგივეა უბრალოდ უფრო ლამაზია იმასთან შედარებით ეს დისკები უფრო უხდება და იმით რომ იმას ისეთი დისკები ქონდა ხავს და ჩენი იგივეა რა ერთი და იგივე მეგობრებო ანთე ამას ხედავთ მოკლედ უკვე ვინც ადევნებს თვალს ჩვენ პოსტებს გაიგებით რომ ჩვენ ვაკეთებთ გათამაშებას გათამაშებას ვაკეთებთ, სადაც გავათამაშებთ ამ ექსკლუზიურ ასანთებს, სანთებელას, ასანთებს, ექსკლუზიურ ექსკლუზიურიან. ამას ვათამაშებთ, ვათამაშებთ ამჭერს და ვათამაშებთ მანქანის სურნელს. ბატონ თენგიზას მიმართავ, გზაში ითხა გათამაშება რა არის ამ ხსენიო? შენ ძაო, იმოქ იაქტიურე და შეგახვედრებ რა. გავაგზავნე. ხო, მოიც, გავაგზავნე, კაცო, მოიცა, ჯერ აგიხსნა. წესები ასეთია, მარტივია ძალიან. ამ ვიდეოდან ან სრულია ჩვენი არქიდან ნებისმიერ ვიდეოს აიღებთ, დაკლიპავთ, გადახვალთ TikTok-ზე, დათაგავთ ზეგრიალას, თავზე რაც გინდათ ის დააწეროთ, ოღონდ ესენი რა სუდი ადამიანები არიანო არა და ოპერატორის Instagram-ი ზო და ვისაც უფრო მეტი ნახვა ექნება, ის გამოიმარჯვებს და მიიღებს ან ან არ არის რა ეს ამ რაღაცას ვათამაშებ და სამი სანთებელა გვაქვს აქ აი ზეგრიალა ეს იქნება ექსკლუზივი მოიცადეთ გასვი აღარ იქნება და ანთესლინკი იქნება აღწერაში შეგიძლიათ მიწეროთ თუ გინდათ რაიმე ტიპის დიზაინის დამზადება კი ბატონო მიწერეთ ანთეს და შეგხვდებით ძროხა შეახედე მოიცადეთ შეახედე მანამდე შევჩოლკა გაისორე ციტელი როგორც უკვე ვთქვი, დისკები აქვს ულამაზესი. პატრონს ვეუბნეოდი, რომ ეს დისკები დაიტოვე, ძველი დისკები შეაგდე და ისე გაყიდე მეთქი, მაგრამ ვერა, ვეღარ გაიყიდებავ, შესაბამის მართალია. აი, გოგითხარი მოსაკლავია. შესაბამისად ეს შავი დისკები მოყვება იჩ გარეთ სანაპატროზმა. გადაიფიქრა და შავი დისკების განში გაგატანა და რამე ჩოვლები მიუგდიან. ეს ზვიგენის კუდი კლასნია, კუდი თუ. რა ხმარდი? შენ შიგნით უნდა ნახო. მოდი აქეთ. შიგნითაც ექნება. მოიცა, მოიცა, მოვალ, მოვალ. უკანაფარები, აი რეალურად რესტაილინგს რანც განსხვავებული აქვს. არის ეს უკანაფარები, უკანაფარები აქვს ძალიან ლამაზი. აი ეს რესტაილინგია? ხო. ხო, ის ისე გიფიქრეთ. უკანაფარები აქვს ძალიან ლამაზი, აქაც ნუ უკან რანათებს ეგეთ ძალიან კარგია. ხო შეიძლება დები როან თუ არა? ხოლედებზია. ლედებიან. დაიცადა ცდერს. უკანაფარები აქვს ძალიან ლამაზი, აი მაგაზე 200-ზე არა, აქვს კამერა, აქვს უკანახების კამერა. რაც იდეაში ცოტა არაპრაქტიკულია, იმიტომ რომ მარტივად ისრება და რაღაცა და მაგის წმენდა არის არაპრაქტიკული, ანუ როარ ინახება შეგნით, მაგრამ თვითონ კამერა აქვს ძალიან მაღალი ხარისხის. ეს იმიტომ არა რომ ჩემი ძმა კაცია და ავტომობილის ყიდის და რაღაცა და გადავეკიდე მაგას, მაგრამ ხო, მაგის გამო არა გაჩვენებთ მე და ყველაზე მეტად რაც მევასება, გაიწი. რაც მევასება მეტი. ადი რა თავისი თანა რავინ მა თავისი მართლა ხო ბარგი ბარგი რა არის სიმცე საკმაოდ დიდი აქვს ამ ავტომობილს საბარგული აჰა ზაპასთან მოყვება კი კი გავს გავში არა ანუ რა ვიცი ახლა როგორ დადებს მაგდა როგორც ჩვენი გაჩერდი არა ჯერ არ დააფარე უპატრულობა დააფარე ხო არა არა ესე როგორ ჩვევია აქ ადამიანი მარტივა ჩაეტევა ორი კაცი აი ვერტიკალური ჩადო როგორ ა ჩადო არა ჯერ არა ხმა როგორი აკეთე რაღაცა ტრანსფორმერი ხო აი კავაფუჭი კომპრესორია უეჭე ესეც ვერ დავიღე აა რავი უკანა ბამპერი ხა ბამპერია აკაც ესენი dual exhaust tip შემეშალა რო კრიალა ეგრეა ვიცი არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო თქვენ მანამდე არხის გამოწელა და ავტომობილის ის რა ქვია ყიდვა და ზეგრიალა გამოიწეთ თქო უნდა ზეგრიალა ესა გაირეცხი ზეგრიალაფს აქვს community გვერდი, ლინკი ქვემოთ იქნება, ეგეც ნახეთ, თენგიზას ლინკიც, ინსტაგრამი ჩვენი გიორგი მეტრეველის უკარგესი პიროვნების და ყველაზე კარგი პიროვნების ინსტაგრამი აგეთ. ამის ინსტაგრამი, ჩემი ინსტაგრამი. დავითით. გიულიბრო აფოს ჩაკო მაგიტო ხოლმე. ა ჯეტასი რაც არ მომწონს ყველაზე მეტად არის აი სერიოზულად თამაში გიწევს. ვა, აი ვიდეოს ერთად აიტო. რა თამაში? გადი, გადი, გადი. მე უნდა ტიპ მაინა. ო, ნო, სუდი მაინც <laughs> მათქმევინე, ბიჭო, რა? ეს არის ძრავი. ვა, ჩემ რა ცხელია, ბიჭო, ეს. რა არის ცხელი? ეს ხელი არ არის? ხელი არ არის, თბილია, თბილია. გოდიში, და გა სპორტულაცი არ მოდი მინდოდა. ძრავი, აქვს ძრავი, 1 და 8, ცხენი მოკლედაც არ ვიცი რაღაცაა ჩაწერილი. ის არის რა. კაი, იდეაში. ძრავი იგივე. ანუ 200 პლუსი უეჭველია. ფაქტი ისაა, რომ ძალიან კარგად დადის და ძალიან ბუქსავს. აი, თუ გაუ არ ბუქსავო, კაია. ნუ აი, კაი ისეთ პოჩი კაია იმ პოჩი რომ აი მენა გონია რომ რაღაცა კაი მანქანაში ზიხარ და მე რე გახსენდება რომ Volkswagen-ში ზიხარ და გისტორდება. გასწრებ პროსტო რომ ეცი. ფოთა შორის? შეიძლება ვუშე. შეიძლება ვერ. ორასტონეთ ბოდიში. გასწრებს. ფორმატი X? ო, დაუდები. დაახოთ ახლა. წყალი, რაღაცა, ძრავი, რაღაცა. დაუხურე. რამდენ წუთზე ვართ ბატონო გიორგი მეტრეველო რომლის ინსტაგრამის ახამოვარდა? 7. 7 წუთზე ვართ. რამდენ წუთიანი ვიდეო გინდა რომ გაიყიდოს? რამდენი წინდა? რამდენი წინდა? <laughs> რა წუთი მით უკეთეს? ჩავძებით მაშინ ახლა შიგნიდან ვისაუბრებთ, მე რე გავივით და მე საბოლოო დასკვნა. როგორი ახალ-ახალი მანქანაა შეხედე სასრიანოსავითაა. ბოლოში ყველაზე მეტად რაც მიყვარს ყოველთვის Volkswagen-ებში რაც ჩავჩი. ეს რა არის? აი მოდი რეალურად აღვიქვათე ხა. ამ ხელაკაი რისთვის გინდა? ამერიკელებს გამიგია რომ აი უცე ღიპიანი ამერიკელები უნდა ჩაჟნენ რაღაც დიდი კარჯიდებს. გერმანელებს სადა აქვს ამ ხელაკი? რაში უნდა? ეგ გერმანულია თუ ჩეხური? გერმანული. შკოდა და ფორსოგენი ერთი ერთი თემა არა. ხო, მაგრამ Volkswagen-ს აქვს ნაკი. ბანი. კენაქს ჩვენ დაგვიკეთეთ. აა პლასმასის ინტერიერი კარგია. პლასმასი არის ყველაზე გამძლე მატერია და ამიტომ ყველაზე კარგი მატერია. არის ისე ამის გადაღება ხამე მაგარი იქნებოდა. აკაცანათებს რა უშიგნით. მართ, აა, შიგნით აკაცანათებს. აა, ხო, აი შუქი ეტყობა მეტრო თუ შეიძლება შუქი აქ ეტყობა. ეგ ძალიან ძერსკია. ну რა აი ჩვეულებრივი Volkswagen-ია კარებით, მაგრამ აი საჭე აქვს ძალიან მაგარი. აი ოთხკუთხედი მოსპორტულო ტიპის არის, რაც შედარებით განსხვავებულია სხვა ავტომობილებთან შედარებით. აი ეს ნაწილი აქვს ოთხკუთხედი, ძალიან კლასნია. და საერთოდ აი თუ გჭირდება მართვა, აი ულტივით გაქვს იდეაში ეს რა, ანუ წარმოიდგინე ყველაფერი ახლა გაქვს თითი წუდება უპრობლემო და აი ნუ кайია რა, ეს არის კარგი. თუ ხებია ჩაუდებრივი რაღაცა აქ პავაროტში შეიძლება მოსახვედრად ინდიკატორები აქ მინისაწმენდი რომელიც ჯერ არ მუშაობს 83000 მილი გავატარეთ რომ მოვდიოდი 82 და 999 ქონდა ახლა 83 აქ 83 გავატარე მაგარი ვარ nice ეს კამია სკამის გადაწევა გოკია და ჩაწევა ძალიან თუ მოინდომეთ შეგიძლიათ ეგ ელექტრო არა არა რა თქმა უნდა ეგ ცუდია მარა სამაგეოდ კარგი ისა რომ უცბად შეიძლება ესეთი რაღაც მოხდეს გაიგო ტიპმა გაიგონა თუ შეიძლება ეს ამას თქვენ რო იყიდით მეგობრებო უკვე აღარ იქნება ამას ველოდები დღე დღეზე ვასწორებთ Thank you. რაღაც მუსიკა. ეს ეს რამე თუ სტარტ სტოპი აქვს ამ ავტომობილს, მაგრამ ცოტა უცნაური სტარტ სტოპია. თუ შეიძლება მეტროლი მოდი აქ მიშო. არა, მაგარ ადგილას ხარგი. მე პირადად არა, მეტროლი ვერ მიხვდა. მეტრო. ჩო, აქ აქ სტარტ სტოპი. ზუმაო ბიჭო, მე გავზუმაო, ხო გითხრის? ხო გითხარი, მაგრამ არ მისმენ, რა გაკეთო. აქ აქვს გადართვა სიჩქარების კოლფის, ეს სპორტის რაღაცა პლუსი, რაღაცა მინუსი, რაღაც სპორტული. აა ნიპროზი. აქ არის პედლები, რა ვქნა, მეგობრებო. ვისაგინებ შენ? აქ აქვს ჰაი. რა თქვა, რა შეიძლება შეიძლება. გუბოძე რა. აი, მორჩა. დაქოქოთ. მოდი მეტრო აბა თუ შეიძლება დაქოქვის მომენტი გადავიღოთ. სტარტ სტოპს ვაჭერთ. ინთება ყველაფერი კარგია. აქ აქვს, ხო წავდე? აქ აქვს აა touch screen-ი არ აქვს. ჭედავს. არ ჭედავს. და ელოდე როგორ არ ჭედავს? არ ჭედავს. ვის ურეკავ? ე, ფონი. ფინგალი. ფავორიტები კი არა. მენიუში. რა ვიცი, ძალიან ჩქარია. არა, ძალიან ეს არ არის. 50-ი ისაჩვენ. ა, ხო, უკანა ხედვის კამერა. თუ შეიძლება მეტრო მოდი, აი, ну, ჩავლებ როდესაც რევერსში, როდესაც ჩააგდებთ. ამ დროს ნუ ასიგნალ ამ დროს აი კი ხედავთ როგორი კარგიც არის ეს რა არის ტელეფონი მოწია ხოს თუ შეიძლება უი ზეკრიალა აბა რა იქნება სხვა ხო და ნუ რავი ანუ საიდან გაჩდა საიდან აა soft limited-ი აქვს ვათა შორის უყურე მეტრო თუ შეიძლება 4000 rpm-ზე აქვს soft limited. იდეაში ეგ ძალიან კარგია, იმიტომ შემთხვევით ვიღაცებს ეჭირებათ ხოლმე ფეხი მაგალითად მე და 8000-ზე აყავთ ხოლმე და ასე პობენ მანქანას და ეგ არ არის სწორი. ავარიულები აქვს აქ. უშო? ხმა არ აქვს. კაი, ისე მაზე? სიმციმაზე? უბრალოდ <laughs> სიმციმაზე. არ სიმციმაზე არა. ეს ცოტა უცნა ანუ ეს მიჩველი თუ არა შეიძლება ვერ მიხვდე რომ ხო არა ცუდია ხო ვერ გაიგე სამაგეო სავარძლის გათბობები აქვს ამანქან ძალიან მაგარი ანუ ორ წუთში აი ისე ცხელა მეტი არ შეიძლება კონდიციონერი ჩოლებიოთ მინის გაგრილება ზოგადი ჰაერის ტრიალი ყველანაირად მარტივად მოწყობილი ეს გასაღები აქეთ გასაღებიათ შორ თუ შეიძლება ჩოლებრივია რა ანუ რა ყველა მანქანა მაგრამ არ მუშაობს ხო გითხარი რომ შეუძლებს რა არის არ არის რა რა რა რა სამანგეო თვითონ გასაღები არის ძალიან კარგი ისე ჩქარა იღება მეგობრებო ვერც კი მოასწრებთ გააზრებას ისე გამოჭრით ვიღაც წელს ეს ხომ ბჭოს я მე რა ვილაპარაკო კომფორტულად ვიო ხო მე მე რა ვილაპარაკო აგი სარკე მაქვს მაგრამ შუქი არა მაგ გამე რო დავინო საკეს ჩემი ეგ ცოტა უცნაურია ნუ საკემეც მაქვს ხო კიდე კარგი ის არის რომ აქ სათვალის დამცხაბი ჯო გაჩენ შენც ხო ძალიან ბიჭო აი მარტივაც ხელა ძალიან ძალიან კარგია იდეაში ეგეც სათავსო აქ ჩვეულებრივი პლასმასია ოღონდ რაღაცა ისეთი არა რომ ირყეოდეს კარგია კარგად არ მოვლილი აშკარად მანქანა იმდენი ხანი ყავდა თენგოს რო აი ისე კარგად შეინახა ეს მანქანა 0-დან გაატარა 83000 მილი სასახურის სახლი სასახურის სახლი ხო <laughs> რამდენი ჩამოვიდა ხა რამდენი გარბენი 82-ით ამან გაატარა მესამე <laughs> მიხარია მეგობრებო გამოიწერეთ ზეგრიალათ ახლი და ალაიქეთ ვიდეო შემოგთავაზეთ მანქანები თუ ყავთ ხაშურის მუნიციპალიტეტში სადმე ახლო ახლო დავდგეთ ძმა Dawaj, sami, tu, tu, tu! ბაღში. აი სიარულზე მეტი რა თქვა არ ვიცი. აი მართლა ძალიან რბილია და განსაკუთრებული ამ ავტომობილს რა აქვს? სპორტ პაკეჯია. ანუ 2016 წლიანები ორი ვარიანტი გამოდის რა, ან ჩვეულებრივი ან სპორტი. ეს არის სპორტი რა. შესაბამისად, უფრო აგრესიული ყილოები აქვს, უფრო აგრესიულია დისკებზე ხო ლაპარაკი არის ზედმეტი რა. დისკები აქვს ძალიან მაგარი ხა. ჯერ მარტო მაგის გამო ღირს ეს ავტომობილი. რა, მე რამდენი თუნდა თქვა არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მომწონს რა მართლა. აი პირადად მე დიდი სიამოვნებით ვიყოლიებდი. აა თან ახლა მეტნაკლებად უკვე შევეჩვია ავტომობილის თავიდან ცოტა დაძაბული მიყავ. აი ცოტა ზვირიანი მანქანაა მეგობრებო. ანუ აი მანქანაა მაგას უსულო თორე აი ფასადი ეინება. ქვემოთ აღწერაში არის ლინკი. გადადით იყიდეთ ვისაც გინდათ აი იმენა ეს მანქანა, იმიტომ ძალიან კაი მომიდია და მართლა მაგრამ აი პატრონი დააკვდა ამის კეთებას და რა ვიცი დაარჩენ თქვენზე იყოს. სამარზლის გათბობა ძალიან მარტივად სამი რეჟიმი აქვს. დააჭერ ა ნუ თავიდან მაქსიმალურზე ირჩება. ნუ ეს ეთქობა ზამთრისთვის თორე ახლა კაცშვილი არ გამოიყენებს ახლა ამას ყოველდღიურობაში და რაღაც ხო? ანუ ზაფხულში ეჭვმება რომ დადგეს ვინმე და ანუ ნეტა სავაზნის გაწובה იყოს და რაღაცა და ზამთარში ლოგიკურია რომ მაქსიმალურ სიჩქა მაქსიმალურ დონეზე ირთვება და ძალიან მალე თვება რა ანუ უკვე გძნობს სითბოს რა უკვე წარმოიღო სითბო ატრონმა ამ წავს მაჩვენა ძალიან მაგარი რაღაც მონიტორზე ესე იგი ხო არ ხარდა ან მონიტორს აქ BMW-ში როგორც არა ახლა BMW-ში რა ესე რო აკეთებ რაღაცებს და ეგეთი ანუ იდეაში ეს ხრიკები თქვენ უნდა ისწავლოთ მე რა რო გეყოლებათ ეხა მე მაგას ვერ აგიხსნით რა შეიძლება პატრონმაც არ იცის ბოლომდე ხო დიდი ალბათობით აჰა <laughs> ხო და მოდი ეხა ეგ უკვე უი უი უი უი ძედა აკრამი ხო და აა ვაიმე ბიჭო დამცხა და შემეშინა უცოდ მეთქი რა ხდება თუ და თუ არა ვარ მეთქი და თუ და თუ რა ბარავა გაცხობა მაგ ჩართული აი ჩაჭერას ახლა არ ვაპირებ იმიტომ რომ მეშინია შეიძლება იმენა გადამაგდოს მანქანა მაგარი აგრესიული მანქანაა რა მართლა არება ეხა ასე დისკებზე რომ ასე რბილა დადის არის სასაუბრო რა აი მოდი აქ ცოტა შედარებით თავისუფალია მოდი აქ ო აქ აჭერმა თქვა და ყველაზე გადაოხა დეში მაგ. დეში მაგ. ეს რო ესში ჩავაგდო პირი გამძურება. ამაზე გვისაუბრე უკვე. აა, დაჟე. წეგანს ამოგიარიყო გაგებული. ძალიანურია, ბიჭო. ანუ არც კი გაწუხებს მანქანა მაგაში, ეგ არის ძალიან ჭკვიანური რაღაც. პრაქტიკული მანქანაა, ეგ მომეწონა. მარა ჯერ კიდე ძალიან ცხელა. აი, ძალიან მაგრა. ხობს, კრედი ძალიან მაგრა ჩას ანკანიდან ოღონ მაგას გადაობს გაშვა მაგრამ ზედანი ძირთად მე არ მეოსება იმ პონჩი რომ აი რაღაცნაირად ძალიან აი კლასტროფობია გემართება რა აი მე პირადად არ მეოსება რა ეგეთი და ნუ მძღოლი იმენა წევს მანქანაში მე არ მეოსება ეგეთ ჯიპზე რო შეჩოვდა რავი ამ მანქანიდან უკვე კარგად რომ მოვიდე მოვიდეს კამი უკვე შენი ვრავთ ხედავ ყველაფერს აი არქივს ძალიან გაკეთებული დავიღოთ, აი ძალიან ზირსკია. ვერაც მეواسება Volkswagen-ში მილები და კილომეტრები წელია. პატარა Tetris-ის მონიტორი აქ აქ, ტახომეტრი. რესტაილინგის განსხვავებით დიდი Tetris-ის მონიტორი. ხო, სვათაშორს კი, ეგ შეონჩია, მაინტერესებდა. მე მეჩვენებოდა თუ მართლა განსხვავებული ხო, მაგრამ ყველაზე დიდი განსხვავება ეს არის. აი ეს მონიტორი არის ძალიან კლასი. უკანა ხედვის კამერა, ულამაზესი მონიტორი, ანუ სენსორზე რო არის ეგ მაგრამ ევასება რავი აი რაშია რა ვილაპარაკო ხა მილიონერი უკან კარგად იგზნობდა წესით თავს იმიტომ რომ ჩვენი ურად დავდგებდა გოგო ესე იგი მოდი ახლა ლანჩიც გაუტესტოთ როგორი აქვს აი მოკლედ ტონს ვაწერთ 2500 აგვა და მეც მეცა კიდე კარგად ვერ გავაკეთე დარწმუნებული ვარ თქო ვერ დაიტენა ტურბო აი რადიკალურად უკეთესი იქნება, მაგრამ აი ძალიან გამისორდა. ვაა, ძალიან მოულოდნელი იყო და ჩერპარტონი საბურავის რიპინი ვიჟდები. მე და გარტყნები აქ სერიოზულად. აი ეს აი ძართული გადასასვლელი, მოდი ვნახოთ. ბილად გადავიდა ძალიან. ძალიან ბილად გადავიდა, ოღონდ სერიოზულად. აი კარგის მეტი რამე თქმა სამახანზე იოსფან ხანზე თუბის მეტი რამე თმის, აგენ მასრებს მებლატავება. დავდგეთ ვარი კადრო, თორე დავარდა. არ დავარდი. ეხა ესეთ ფასად, ესეთი ავტომობილი რო გინდა და უფრო სპორტული როა და შესაბამისად ხა carbon fibers ჯეტაში არავინ არ ჩაგი. ჩაგი, ჩაგი. ოხნა, ოხნა. შესაბამისად carbon fiber რო არ აქვს? და გინდა რომ ჩატე იყოს, ტყავს არ გააკეთებ. შესაბამისად, მე სალონი ძალიან მომწონს. სპორტული პაკეტია. რაკნას მანქანა მეტი. ფერი. იო. ო, აუ, შავი წელი, შავი რო. ძალიან მაგარი, ძალიან აი, მეواسება რა შავი ფერის სალონი არის ყველაზე მაგარი. და თვითონ კომბინი, ანუ კომბინირებული აა ისინი აქვს სავარძლები ძალიან საკაიფო ფერის არის მე ესეც მომეწონა და აშკარად სპორტული პაკეტი როა, ეგეც ეტყობა იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ კარგად გიკავებს რა. ანუ ძალიან მაგრად გიკავებს. მოდი ახლა ცოტა დისტანცია დავიკავოთ. აგვიჩვენეთ გავუჩნდეთ ბიჭო და ისინი მისტერიაზე დავით არა მიხდები გავაჩერებ აქ აი მე ძალიან მომეწონა ბიჭო აუ რა ლამაზი ის არის იცი ვიცი მაგითო მაგითო მოვიდი მომეცია ხოდა მეგობრებო მანამდე არ და ვა ცუგა ბიჭო მანამდე არ დაგავიწყდი სარხის გამოწერა და ლაიქება და მოგწეთ პირადში თუ რა მე ავტომობილი ხავთ ხო ეგრეა კი კი კი მოკლედ მეგობრებო ახლა წავალთ ეკლესიაზე ავალთ, ან ცირე ოფროაძე გავდივართ ამ მანქანით და მოდი ახლა ეგეც გავხსნოთ, თუ რაოდენი კარგად შეუძლია ცირე უძოობაზე გადასვლა, ვითომ ეს გავი თვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ სპორტ პაკეტია და ანუ ამისთვის არის რა იდეალურია რა აი ჩემპის ტვინი გავუხდი თავისი პლუსი და მინუსი. ამ მანქანას უფრო მეტი პლუსი ვიპოვოთ, ვიდრე მინუსი. ვორცოგენებს ეს ზოგადად ჯეტებს. ხო ქონდათ ხოლმე ის რა, კაროკის პრობლემა და რაღაც რო ფუჭდება. ამაზე აი ვაფშე სხვა კარო გააყენი. ვაფშე არის შესული. ძალიან მაგარი. ატამაშების თვის აუცილებლად უნდა დაკლიკოთ ჩვენი ვიდეოები და ამოარჩიოთ საუკეთესო მომენტი შესაბამისად ის ვიდეოები რო გაგივარდებათ. ვისაც ყველაზე მეტი ნახვა ექნება, ისე გამოვამდეთ გამარჯვებულებს. ყველაზე კარგი პრიზი გადაიცემა ყველაზე მაღლა ვინც დგას ყველაზე საშუალო ყველაზე მეორე ადგილას ვინც დგას ყველაზე ბოლო პრიზი მესამე ადგილას ვინც დგას ანთესლინგი ქვემოთ იქნება და თქვენ შეგიძლიათ ზეგრიალას სანთება შეუკვეთოთ მაგრამ განსხვავება ის იქნება რომ ეს ერთადერთი იქნება ამ ლოგოთი გამოსული რომელიც გაჩვენეთ თუ თქვენ შეუკვეთოთ სხვა ლოგოს დაგიმზადებენ იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი და განუმეორებელი ნამდვილი ფულ შემაფიურებისათვის. ხო? ამ ავტომობილს ლინკი დაბლა იქნება, რა ვიცი, აბა ნახოთ, მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებს ეს მანქანა, კი ბატონო, გენაცხოთ ჩემი თავი და პატრონის თავიც გენაცხოთ. ხო და აი ეს არის ჩემი ლამაზი სურამი. აი ნია, ვიცნებო, უშიშო, რა ნია. გამარჯობა, ბავშვი. არხი გამოიწერეთო, დაიძახეთ. დივა და ცნობს ხალხი უკვე აკავ დივართ ეგრე გაქცირო ბიჭო ზუსტად ვაკანდა გაიქეთე ეს რაი კადრა აი შარე იზევით გზაროვადის რა ლამაზია მოგწონს ხო ძალიან აა ახლა აღარ მოგწონს ივაკაშვილი ხო მეგობრებო თუ გინდათ რომ დრონი დროულად გავჩნდო ხოლმე გამოიწეთ ჩვენი ახი აგვიყვანით 2600-ს გამომწერზე არასულ ფაჯა ჩავწია მეგობრებო, მივდივართ მიყვებით დამთაში გონია. რამეს თუ მოვდეებთ მე არ გაიყიდება. დარარამ. ჩინელების დასახლება აქეთ არის. იქით არის რასა რომელიც გადის და აი მართლა არის მის ღმერთს ვითარ თუ მესმოდეს. აი რა როგორი ნდობა უნდა კონდეს ადამიანის რომ აი 70 მეტრი მაგ თუ იქნება ეს მეტი თუ არა. ამაზე როგორ უნდა დადგე? აი ეს რომ ჩამოიშალოს, ჩათვალეთ რომ ვერაფერი ვერ გადაგარჩეთ. ღმერთმა კარგად გაყოფს კაცო განა რამე ეგეთ პოჭი კი არ მომხ, მაგრამ просто აი ა- არ არის სწორი ბიჭო ამ ხელა გზის გაჭრა რაღა რა დებილობაა ეს აი ცირედი ოფროადი კი არა უკვე კაი ოფროადია სედანისთვის მით უმეტეს ესეთი სედანისთვის ძალიან მაგარი ოფროადია და უპრობლემოდ ხო დავდივართ მაგას თავი გაანებეთ კიდე არაფერს არ ვდებთ. მეტი რაღა გვინდა. აბა აი ამ მოსახვევში თუ მოვტრიალდებით უპრობლემოდ. დიდი რადიუსი აქვს ძალიან მოხოვის წეს თუ ნადატრიალდეს. ჩო პროსტა მიდებილე რა, ჩემი ბრალია ეს ყველანაირად, მანქანას არ ვაბრალებ. thank you მეგობრებო, ეგ იყო დღევანდელი განხილვა, სადაც გიო ძალიან დიდი დროის მანძილზე ჩანდა, თუ შენო დასულე მაგრამ. ეს ხო ჩვენი მორიგი ჯეტა იგივე პატრონის ონც ცოტა ახალი, პოდრო, ორი წელი. პატრონი თუ ჯეტა? <laughs> საკითხავი სწორედ ეს არის. დავამატებ აქ იმას, რომ კიდევ ერთხელ გათამაშების წესებს გაცნობებთ. ზეგრი რაღაც თაგავთ, თავზე რაც გაგისწორდებათ იმას აწერ ცუდი რაღაცის გარდა, კლიპები რაც გაგისწორდებათ, თუგინათ მიმი გააკეთეთ, თუგინათ რამე, რომე რამე, Facebook community group-ში შემოგვიერთდით, ანთეს პროდუქცია გექნებათ, სურნელი მანქანისთვის გექნებათ, გამარჯვებულებს ვამბობ და ამავდროულად მანქანის დასაჭერი ტელეფონის დასაჭერი მანქანისთვის ეგეც გექნებათ. დიდი ალბათობით ეს ამ ავტომობილს ყოლმა მოიგო, იმიტომ რომ ის პირველი ადამიანია, ვინც დაგვთაგა და 6000 დაახვა, თუ ვინმე გადაასწრებთ მომდევნო პარასკევამდე, კი ბატონო, მომდევნო პარასკევს უკვე გაიყვა ვინა გამარჯვებული. როგორ მოგეწონა მანქანა? ხო, ისე კარგად ატარებდა განეხილა, რომ ვიცი რომ ძალიან მოგეწონა. როგორ მოგეწონა? კაი. რა ვიცი როგორ ატარებდა, როგორ ხილე ისე გეუბნები, კაი. ექსტერას ჯობია. ჰა? ექსტერას ჯობია? ექსტერა კი არა. შიგნით ძალიან ხარისხიანი მასალები არ არის, ხა ეგ ლოგიკურია. მაგრამ ძალიან სტრაფია, სპორტულია. ვიდეოები კი ნახეთ ოფროადზეც, ცირე ოფროადზე ხა ეს სედანია, კიდევ ერთხელ მეორე აი ამ ხელა ადგილია. სულ განსაკუთრებულს ვერ მოვედით ამისგან, მაგრამ რავი, არ დაგაღალატებთ, რა სადმე გასულთ, უგინდათ გახვალთ. ყიდვა თუ გინდათ დისკრიფშენში ჩახვალთ, ჩაწერთ, ჩაწერთ არა. იპოვით აი ეს მანქანა, ლინკი მაი ავტო, გადახვალთ იყიდით. ხო ეგრეა? კი, ძალიან კარგი. აბა, მადლობა გიხდით ყურადღებისათვის. თქვენთან იყო ივანა ასა დაიგვიანა ასა დაიგვიანა კაბადროებით Thank you.